Καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια μας. Τα περνάμε από το χοντρό τρίφτη Αλατίζουμε και αφήνουμε για μία ώρα να βγάλουν τα υγρά τους. Όταν είναι έτοιμο τα στραγγίζουμε πολύ καλά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. αναμειγνύουμε τρία αυγά μαζί με 200 γραμμάρια γιαούρτι και 50 ml ελαιόλαδο πιπέρι ρίγανη και ανακατεύουμε Βάζουμε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 10 γραμμάρια μπέικιν και δουλεύουμε να γίνουν χυλός. Βάζουμε 400 γραμμάρια από τα κολοκυθάκια που έχουμε στραγγίσει 150 γραμμάρια σπασμένη φέτα και ανακατεύουμε. Κόβουμε 200 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα τη ρίχνουμε στο μείγμα προσθέτουμε τον άνηθο και ανακατεύουμε Απλώνουμε το μείγμα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί Απλώνουμε την τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε την κολοκυθόπιτά μας στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!